kula cheki. maboi saizi wapendi responsibility kabisa. Cheki ka saizi una job, utazidi ku take care of this baby hmm? vijana hmm? wataki responsibilities saizi. Alishota mwenye mimba saizi ya shitifo, ukishapata mtoi hata kukula tu boyfriend ukiwa na mtoto wataki, na nitakuta wapi kama sisi singo hatuna? Ukiwa na mtoto utapata hmm? kuanzia hapo hivyo. Huu ni tricky. Sasa kama utoe but eh. Hey, ni tricky sasa sijui itakuwaje. Ah, hizi bidii nimeona hizi hizi tani kisma. Ni kuendelea watu wameendelea huko. Tayari. Mm, hello. Mhm. kumi, mwambie elfu kumi. Eh, niko chama saizi, nikitoka chama nakuja hivyo. Mhm. Mm-hmm, mm-hmm. Abusa. Amko sawa? Mm, hatujui tuko fiti kabisa. Nilikuwa nimekuja na hiki chagu. Mhm, mhm. Tuandike andike zizo pesa. Kabla sijaanza kusiweka. Haya, eh, kuna huyu Carolina Chira kutoa pesa. Nata jakuja kwanza chama? Eh, atakuwa kishatoa. Mm, nataona anajifanya mm. lakini. Tunamwita. Huyo makosa anajifanya, unajua kwa sababu Mwacheni maneno mingi jamani, tumalize kwanza. Sasa wewe kwanza, wewe unatushikia pesa, umeshika hata kuchunga mtoto wako, utachunga aje pesa? Msichanaake msichanaake ni nani? Na huyu ndo tunamnyia pesa zetu, atachunga nini pesa zetu kama sina kitu shida? Ah, mimi jamaa yenu nayo ndio niliwaambia tusongi hapa hivi, watu wanaweza shika familia. Sasa mmekuja mkutano ama mmekuja kumcha Sasa unakasirika. Yaani Sio chungia msichana kwanza. Mimi niko na biashara mingi saizi kama hiyo deal elfu kumi na ningoja. afu mtu ai niende kwangu. Ni nini wewe sasa? Hebu acha acha tuende kulaka keki. Hiyo keki si mbaya. Ah. Amia friend, nakwambia ukweli. Hmm? Hakuna joto hili, unaona? Wiki ipito sisikize mtu. Una Biblia kwanza, Biblia inatuambia nini? wale wamtegemeao Mwenyezi Mungu unaona, atakuprovaidia. Hata venye wanasemanga mtoto anakuja na sahani yake hmm? Mtu asijaribu kukudanganya mtu yule. Stop crying, nakwambia tu kweli, you are like a sister to me. Alafu unaona tunaenda church moja, kila mtu ananijudge. I know people will judge you watu watasema vitu wanataka, but the fact will be wewe ni wewe. Usijaribu kutoa hii mimba. Ukitoa hii mimba for real, utakuwa umemkosea Mwenyezi Mungu. God has had a reason as to why alifanya hivi. Ken akakuruka. Yaani nashinda nimeitana hii nyumba. Yaani mimi kulala amelala. Hehe, wewe dama nisi. Dama nisi. Wewe. Amka. Mimi yaani kabisa kabisa ni ukweli, yaani ni ukweli maneno nimekuwa nikisikia. Eh? Sasa hii nguo gani kwanza umevaa? Hii yaani mbata ni kubwa. Ile miezi ngapi? Nani nani nani kama umekataza mama yako? Osel ulikuwa unatembea nao. Hii tabia gani? Hii tabia gani? Ili kutuaibisha serious. Sasa mimi mbona ni mama kanisa? Huku nje sasa ukipita ni maneno maneno yako uko na mimba. Eh, wewe ni mtoto mzuri mzuri mzuri. Eh, angalia. Yaani. Hata leo unitengeneza. Anza kunijita budhi anti. Wote mmoja tulikuwa na wewe. Nilikataza mara ngapi? Si nilikwambia? Wasichana wanatembea nao si wasichana wazuri kunisikia. Sasa angalia. Pambana <laughs> na hiyo hali. Mbali kushika mimba ni rahisi, si ndio? Mkono wetu sweet, eh? Tu sweet kukulanga hapa hivi. Hmm? Sasa angalia ngumeva. Hii nguo mama yako ama ulitoa hapa sasa hivi? Mpaka kushuka nywele sasa huwezi shuka. la leo utashuka nywele. Si ndio? Nisitoke kwa nyumba. Haya. Hmm. Fadhali wewe utoke kwa nyumba. Unapata nyumba. Hmm? Yeah, Okay. Kuja kuna nikia makazi zako tunaenda kuwapea elimu yako yaani na mimba. Hmm. Yaani mama kwa wapi? usijali. 2 million, 2 million ni pesa kidogo kwangu. Kwani vacation najuzu ndani nilitumia pesa ngapi? Sawa, nitafute tu broker hata kama nitakupea 1 million, ina shida. Unajua pesa si shida kwangu. <laughs> Ni sawa, sawa basi tutaongea. Eh, okay. Poa poa. Ah. Wewe waacha. Hmm? Mimi Ile dili <laughs> livana. Hai livana. Nakwambia hey, tafuta hapa hivi. Unaona mkikunywa soda. Kwani 1500 ni za nishinda mkunywa soda. <laughs> Hebu ah. nisonge karibu. Ye Ameshindwa mka kuchunga msichana yake. Ameshindwa. Unajua mama yake alikuwa anaenda kila siku kwa bishop. Oh, eh? mtoto wangu. Oh, sasa hizi anafanya vizuri shuleni. Matokeo. Wazazi tumekosea wapi? Wazazi kama wazazi, acha nikwambie, huyo mama ako na kiwewe sana. Alikuwa anasema kwa sisi ndio tukuchunga watoto hmm. Wewe hizi mtu wangu mimi nataka nimtume kwanza bodi. Kufa sema tujui kuwachunga ni nini? Lakini vile amejifanya kwa hii estate. Mm. Ah, ni malipo hizi. Utakuta dawa. Nakwambia. Watu wana eh, eh, hizo dawa wa. Eh, ziko ziko. Kwani angezichukua jamani? na tulikuwa tunamwambia mtoto wake ana misbehave Facebook. hapo anasikia. napatana na yeye amevaa vibaya na wanaume huko hivyo. Hapo eh, sasa ndio kiguzi. Na magari. Una ile gari yangu? Achana na hiyo. Na wanaume kuna gari kubwa kubwa kushinda Wanaume ama watoto. Anasema ati sasa mtoto wako sawa, dress yake, yake. Ah, na ni kama alikuwa anavaa maybe akifika town anabadilisha. Ah. Hey. Eh hakuna hakuna hakuna mzazi atakubali mtoto wake atoke na nguo kama hiyo. Sasa yule mama atokee na garamia. Hai, acha gharamike. Mtoto analea mtoto. Acha gharamike. Ah, mtoto ajipange. Mimi naona nikiwaacha kuna mashughuli niko nazo bado. So unajua bado mm, ile plot yangu nataka bado kuiuza. Kwa mimi na yeye naona ni kama simu inaingia hapo hivi. So unajua niko na madili mingi mingi sasa saizi. Acha nifike. Acha nifike alafu tutajua ni aje. Ah, sawa, sawa kwa Sawa. Anajifanya na hata ana hizo zenye anaongelea hakuna hata moja. Ana pesa huyo mm. mama. Unamuona hivi mama Karanja hana pesa hata kitu hata. Eh. Na yaani sasa anajifanya ako na gari na amekuja na miguu. Ako na mdomo mzuri hata mama mama nani kuwa mama ya huyo msichana huyu mama karanja hata ndo watoto wake wataharibika kabisa watapata mimba ya Kristo. <laughs> yaani wewe ndashinda nimekuambia mara ngapi ona yaani vile mimba inafanya makazi baya kwanza leta machungu na kuna kula ukiachaacha ona hata ukuli ukuli vizuri vile mtu anafaa kukula Mm? Mwa Mungu kuambia my friend kuna vumi toka toka uso ni kwa sababu pia ipo si kitu kingine. Hata huwezi kumove, hata tuwezi enda venye tunaendanga ma out, angalia hii kitu inatuzuia. Unajua food toy. Sana toa hizi ball kubwa hivi. Ati ball kubwa. Hiyo kitu ni ndogo kwa nani? Ule kwa Anaitwa Kwa Wanyonyi anatoa hii kitu inatoka vizuri. Hmm? Eh, unabeba mtoto venye alikufanyia, alafu unashinda unaona, unashinda umejiekea hapa hivi na stress. Mimi nikakwambia utoe hii kitu, haitusaidii anything. Ona umekonda, hmm? Ona ona mishipa za shingo zimeonekana, hmm? badala badala ya kunona sasa, wewe unanona mguu mahababia hmm? stress. machungwa unakula vibaya my friend, hata simu huwezi nunua hmm? jamaa. Where are we going young by the way? My friend, nakuongelesha, mi nakupenda, nakupenda sana baby, tutoe tu tutoe tu kufa, unajua tu kufa yaani hakuna siku sikia mtu anakufa nini? Unajua nilikwambia ah, wanyonyi anatoa hii kitu inatoka vizuri, unabaki vizuri, hata utasikia uchungu, utasikia tu imeisha si vitu tumekuwa tukifanya ni nini? Kwa nini ndio mara yako ya kwanza? Ah. Hmm? juice. Hata inaenda. Hmm? thanks. kila siku Thanks to me, it means a lot to me. Usijali, you are my friend na saizi anything can happen to me na lazima you will be there for me. Sasa what are friends for? Hmm? Usijali, huyu mtoto tutamnunulia diaper. One. <laughs> I'm gonna be a good aunt to this baby you're carrying here. Ah, bijubijubi.